خب های عزیز البته اینجا یک زندان خیلی کلان است باش تصویر نشان بدیم زندانه دیگه آقای احمدی نه البته ایر میگه خیلی کلانه خیلی پیش است ای اون نمو چیزاش منده دن و غارا و بنده مقصد یک سبک خیلی خاص معماری کسه چایش که کلان چیز گرفته آیی گرفته کس فرار نکنه نه کس فرار نکنه میگم زو داخلم که بری آینه از مسابق مانده بافتگی خیل موش مو دل میدنی که داخل از بری والا خدا خطرناک هسته چی رقم خطرناک خطرناک این دیگه خطر خب به هر صورت ممکن است جنگ ها چیزای این مانده باشه از ضمن یک دو دونه سگه بسیار خطرناکه امی دروازه شدن کلی کردن مردم کردن یا متادا خورده یا یعنی جیپ روسی بده ما جیب نه جیب نه چی مازدای مانده خب امی فلاش روشن کنم البته یک نفر پیش شینه معلومات بدیه رقم این سالون چی بگه سالون این سالون انتظار بده ده لونش خیلی داخلش معلومه هیچ نمیشه خب بالا نه خب بین داخلش بود بین طرف اینجا به این در در چشت تو آین گرفته زندانی فرار نکنه نه آره دروازه‌اش هم از در ده. خب اینجا هیچ چیز نیه بری پیش بری نفرا گفتم که خیلی چوبو آفر محکم کاری شده و نم اینا زندانی هم چی مکرد هستم مکرد آوازان مکرده این طرف هم سنگ نیسته یا سیمی رایی معلوم نیست یک تو اواکش از بالای سر خود داشته اوه این اواکش نه اواکش بوده دی فقط گید دید دید دید در چمرچم نداشته فقط یک در یک دروازه داره یک درچه کلانه که گو در سالون چیز دیگه در اون سالون سالون نصب وصله مینوین که نفرا سلطان محمود زندان میکنه کسایی که از حکمش چی بوده حکم را اطاعت نمیکرده اطاعت نمیکرده دیگه دروازه مروازه مخ نداره نه ای دروازه داشته بوده خب مگم بردن دیگه چوبایی که بری و کار رفته چوبای خیلی کلان است چوب شیرم محکم هم بوده از او کدام نوشته نوشته خاصی در اینجا نیسته هنوز که چیزی من ندیدم باشه اینجا چیز نوشته هست که خوانده نه نه دی دی زم دی زمانه آخره زمانه نبوده زمانه آخره رزی حداقل شاید هزار سال هزار سال اگه تر نشه 800 سال تر شه ولی این سالم مانده همی چیست همی سیمیر سنگ چیه خیشتا داخلش خبر ندارم که نو یعنی ای گیل به نظرم که مثل سیمیر دوری ما کم دارد خب چند چند دانه چی داره چند او نه نفرا ده صف خواه اون چمایش رشمون منگرنین <laughs> ساگا اینش فعلا یک پناهگاه امن برای سگا جور شده یعنی چقدر زندون چقدر زیاد بوده این ساها دو تا درچه داره خود خب؟ درچه ای که زندانی فرار نکنه یک درچه پیش روخ داره یک درچه همینجا نزدیک داره باز عرض دیوار از حداقل 3 متر سه متر عرض سه متر بیشتر میشه اون بغلش معلوم میشه فاصله از در چت تا دیگه در اونو طرف هم درچه بوده ده. باز خب. در سه درچه بوده از خود زندان یک درچه او نه یک درچه دیگه در اینج یک درچه دیگه او طرف نه در سه در یا اینا هنوز ما خیلی محکم کاری بدارن نه اینجا دروازه بوده دروازه احتمالا سه دروازه داره نه؟ آره یک از دروازه که بخواد باز در جنگ ها، به عنوان سنگر استفاده می شده خراب شده تخریب شده این داخلی که که من گفته چی ساختن در اینجا که میشه گیل یکی تقریبا سمیت واری جوش خورده سفیده نه؟ ولی سمیت نیست یک خاک خاص بوده ده؟ که این در پیش چی هم خلطاب داره پیش آب مثلا مثل گش وری نیست که او دایی برسه خراب و مثل سیمیت وری در محال خود ما خود نما اینجا مانه مرقمه این رقبتی چارچوبه درشم برده چند دانه شد یک یک دانه دو دانه سه دانه چهار دانه یعنی هم پنج دانه شش دانه شش دانه در هر کدام از این اگر نفر زیاد چی کنه دوازده نفر جای میشه شست نفر تا ست نفر شاید یه جای زندان بوده باشه بندی کرده باشه ای دبلی سر چی, چی بود دیگه یگان موری موری گفتی حتما حالا فعلا سر از مثل تپه آره معلوم میشه که سر از حتما چیزای دیگه ای بوده ولی اونا تخریب شدن فقط هم یک منزل مانده بر سر زیر که تخمی مثل تپه بوتا و چیزا سبز کردن خب در حکومت پیشین یک چیز نظامی جور شده نه یک پسته پسته نظامی در این چیز قسمت های از این حکومت قبلی چی هم شده خب چی؟ بازسازی هم شده خب یعنی اینمی سیمیتار به نظرم که دمی سیمیتار که دیدم شد سیمیتوار چی نو بازسازی شده ولی چیزایش هم که هستن از سابقه دیگه اون چوکاتیناش دیگه باز جنگا که شدن جای مرمی و دیگه پا زیاد دیده همشن نارنجک که اینجا کرده این قسمت ها جای مرمی فاهمده میشه به کجا؟ این سقفا رو کنم جای مرمیه این جای ها جای مرمیشه دیگه از پیش رو خوب صحیح فهمیدم چه جای موبایل خود فلش رو خاموش خب کن خب، اینمو درچایی که از بیرون نشان میدادی این از اینش هم معلوم میشه نه یک درچه این اینجا بود خورترک که از اونمونا تا داخل حدودا سه متر فاصله داره یعنی دیوار مکم کاری شده اونمو پور است داخلش هم خالی نیست خب این می در کل اینمی یعنی درچه نه یک درچه دیگه پیش رویش بود نه یک درچه دیگه دو اتاق داشت سه درچه سه درچه سه درچه از اینجا تا خود زندانی را سه درچه است که فاصله از زیر فاصله دیوار حدودا سه متر است یک سه و نیم متر اینا خود چی فاصله داره سالون که تا خود زندانی را همین درچه اولی تا زندانی را شش نیم متر هفت متر فاصله داره نگه درچه هم از سطح خود چی خیلی بلند است حالا خیلی جای تخریب شده کلی گل آمدن ولی از داخل اگه بسنجیم تا او در ممکن است پنج متر اینا بلند باشه خب ای که زندان اینجا بوده نه؟ خانه زیده کم طرف بوده دیگه او مرکزش کلان سر تپه بوده دیگه او چون همونجا هم از لحاظ نظامی مسئول بوده و هم دیدی خیلی زیاد داشته سر شهر اطراف شهر باز اینجا یک محوطه خیلی کلان هم بوده محوطه کلان است خودش دمو بالا بوده و قسمت هایی که مثلا ادارات دولتی و مردم کم رتبه پایین تر پایین پایین است که به شکلی چیز ساخته شده اونا برج ساخته شده و گل زیاد چیز سق بلند نیست مثلا یکان دوازده متری اینا که شاید در تصویر گرفته باشین او طرف داره این طرف داره هنوز هم داخلشان مردم زندگی میکنن خب اونجا این یعنی همی ساحاتی که گلی است این خانه ممکن ممکنه که خانه بعدا جور شده باشه ولی در زمان سلطان محمود هم این قسمت ها مردم زندگی میکرده و جایی بوده به نام شهر کنه هنوزم مشهور است خب بیننده عزیز دیگه آقای احمدی خبرنگار ولایتی یک از رسانه بلدش اینجا معلومات داد در مورد زندانی چی؟ زندان غزنویان دوره غزنویان مشهور با سلطان محمود و سلطان مسعود مشهور هستند خب دیگه آقای احمدی صاحب تشکر زنده باشین سلامت باشین تشکر از شما تشکر بینده عزیز از شما هم دیگه تاییدم با ما بودین امروز ما رفتین داخل زندان <laughs> امروز ما داخل زندان رفته ها دیگه <laughs> این طرف هم که میبینید خودی بالای ساره دیگه این دیوارای زندان بودن نه؟ گولی زندان است آه هم یه گولی هم داشته که گولیش تخریب شده دیگه یک دروازه عمومی از یک دروازه عمومی امی دروازه خود چی بوده دمی یا آخر کسته؟ دیوارش فهمیده میشه دیگه دیوارش هم رقم بوده ممکنه پیش از او یک دیوار دیگه هم تخریب شده است ممکن چند دیوار داشته ولی دیوار نزدیک محوطه نزدیک خود زندانیا نمیست دیگه که از خود پیش خود زندان تا اینجا شاید فاصله 14 متر الا 12 متر میه خدا حافظ بیننده عزیز